ein toter britischer Soldat! Gefreiter! Schnell! Deckung geben! Ich muss nachladen! драться на Прайса с Макгрегором! Britische Infanterie! In der Nähe der Grenze! Er braucht Hilfe, er wurde getroffen! Bewegung! Второй отряд! Вперед! Живо! Есть, сэр! Дэвид, поищи документы в блиндаже! Подбирать всех! Заткнись, Макгрегор! Но! Я сказал, заткни хлебало, рядовой! Враг уничтожен! Танки гансов на подходе к нашим восточным позициям! Ну, сейчас здесь будет жарко, парни! Так точно! Дэвис, Макгрегор, на самоходку, быстро! Здесь все!